အခုတော့မေစီရောက်သွားပြီမောင်ရီမောင်ရီဒိန်ဝေလိုလီတွေနဲ့ညောပါလီတလုံးကိုသူရီမဟုတ်ရင်တခြားတယောက်စီရောက်သွားပြီလောက်ကိုလွန်တွင် ချစ်သူကပူလွှဲရရင်ဟိုရဲ့တစ်ချိန်ကတော့ငါမောင်ကင်းမောင်ရဲ့ကလေးတွေအခုတော့ဘေးစီရောက်သွားပြီမောင်ရဲ့မောင်ရဲ့တိမ်တွေလိုလီတွေနဲ့မျောပါလီတလုံးကိုသူရင်းမဟုတ်ရင်တခြားတယောက်စီရောက်သွားပြီလောက်ကို အခုတော့ဘေးစီရောက်သွားပြီမောင်ရီမောင်ရီတိမ်တွေလိုလီတွေနဲ့မျောပါလီတလုံးကိုသူရီမဟုတ်ရင်တခြားတယောက်စီရောက်သွားပြီလောက်ကို love